takiej, a nie innej waloryzacji będzie próba wskazania przyczyn takiej, a nie innej waloryzacji różnego rodzaju e, mm, źródeł historycznych, waloryzacji obecnej, na przykład przedstawionych przez panią doktor e, Gorbuszewską koncepcjach źródła, e, bo to w nich w jakiejś mierze odzwierciedla się stosunek historyków do szeroko rozumianym relacji czy świadectwa ustnego. Rewolucja epistemologiczna, y, jaka dokonała się mm, w momencie przejścia od postrzegania przeszłości w kategoriach wiary do uznania jej za przedmiot wiedzy, jak, y, jak y, nazwą zjawisko Krzysztof Pomian, zmieniło na stałe stosunek historyków do świadectw ustnych czy przekazów ustnych. Zdaniem Pomiana aż do XVII wieku Historia jest tylko pamięcią utrwaloną e, na piśmie. Historyk był uzależniony od pamięci swojej lub innych. Rozwój historii pamięci mm, stał się możliwy, gdy historia e, ustanowiła swoje fundamenty w poznaniu pośrednim. Ten rodzaj poznania zakłada bowiem, że wiedza o przeszłości jest niezależna tak od postrzegania, jak i od pamięci. Dzięki poznaniu pośredniemu zatem historia jakoś jawi się jako niezależna od pamięci. Jak pisze Bowen, historia obejmuje przeszłość, której nikt nie pamiętał, a historycy stają się krytykami pamięci zdolni wykazać, że dany świadek nie był tam, gdzie twierdzi, lub był tam w innym momencie niż ten, który podaje, lub też, że sprawy przebiegały inaczej niż on utrzymuje. Uznanie poznania pośredniego za mm, właściwe dla historiografii oznaczało jednocześnie konieczność odrzucenia twierdzeń pamięci, a je kojarzono z przekazem ustnym, na rzecz dowodów obecnych w dokumentach. Warunkiem wiarygodności historycznych obrazów przeszłości miała być nie tylko niezależność od obarczonej czy obarczanej wieloma całościami pamięci, ale też konieczność udowodnienia, udokumentowania pojawiających się w narracji tez. Oparcie praktyki badawczej na poznaniu pośrednim yy, miało sprawić, i przekonanie wielu historyków sprawiło, że historia nie tylko mogła być świadectwem odpływania pamięci, ale mogła też weryfikować pamięć określającą świadomość historyczną danej wspólnoty. W przekonaniu Pumiana, jeśli przywoływanie dowodów odróżnia historię od fikcji, to charakter dowodów jeszcze raz wrócę. Jeśli przywołanie dowodów odróżnia historię od fikcji, to charakter dowodów, które historia przywołuje, odróżnia ją od pamięci. Dowody bowiem odwołują się do, do szczątków pozostałych w przeszłości i w ten sposób stają się źródłami, za pośrednictwem których można poznawać tych, co je stworzyli, a nierzadko rzadko tych, co ich w swoim czasie używali. Dowody uznawane przez pamięć yy, są całkowicie odmienne. Byłem tam, widziałem na własne oczy, to dla pamięci nieotwarty argument. Podobnie jak powiedział mi to, znam go, więc wierzę mu. Póki historia traktowana była jedynie jako zapis pamięci, dowody takie były dla niej wystarczające. W konsekwencji, tak jak utożsamianie się z przeszłością jest konstytutywne dla y, pamięci, tak? Y, dystansowanie się wobec niej jest konstytutywne dla historii. W konsekwencji historia jest nauką, gdyż opiera się na dowodach, a to znaczy, że mamy do czynienia z jakościowym odróżnieniem pamięci i dowodu świadectwa. Nie jest on zapisem pamięci, ale, ale elementem warunkującym poznanie. Na jego podstawie historyk musi zrekonstruować cechy rzeczywistości, jakiej jest pozostałością. Oczywiście można w tym miejscu dać pytanie o to, czy albo na ile źródło pisane jest niezależne od pamięci lub czy nie jest yy, jedynie pamięcią spisaną w celu ocalenia tego, co z czasem yy, mo mogłaby pamięć z czasem pominąć. Nieco inne stanowisko przed zajmuje Paul, yy, Paul Ricoeur, który, który zauważa, że Pamięć jest matrycą historii, natomiast historia może być postrzegana jako pamięć zweryfikowana. W konsekwencji pamięć, wbrew dążeniu historyków do radykalnego przeciwstawienia historii pamięci, jego zdaniem winna być traktowana jako partnerka historii. Mimo, że e, historia jest rozleglejsza od pamięci, historia może, jak pisze Riker, uzupełnić, skorygować, a nawet odrzucić pamięciowe świadectwo przeszłości, ale co ważne, nie może go uchylić. W konsekwencji rywalizacja między pamięcią a historią między wiernością jednej a prawdziwością drugiej nie może rozstrzygnąć się na płaszczyźnie epistemologicznej. W jego przekonaniu konflikt ten y, należałoby przenieść na scenę czytelnika historii. To odbiorcy tekstu historycznego ma określić sobie samym przestrzeni dyskusji i publicznej dyskusji, równowagę między historią a pamięcią. Niezaprzeczalnym przywilejem historii pozostaje, pozostaje natomiast fakt, iż nie tylko poszerza ona pamięć zbiorową poza pamięć aktualną, ale także na tym, że koryguje, krytykuje, a nawet potrafi odrzucić pamięć określonej wspólnoty. Tak jak w przekonaniu Krzysztofa Pomiana, świadectwa, źródła, dowody są pozostałościami przeszłej rzeczywistości, na podstawie których musi ją zakonstruować. Tak, zdaniem Litera, ciągłość przejścia od pamięci do historii zapewniają pojęcia śladu i świadectwa, gdyż świadectwo stanowi podstawową strukturę pośredniczącą między pamięcią a historią. Jego przekonaniu świadectwo staje się pośrednikiem pamięci, która wyposaża pamięć deklaratywną w ciągłość narracyjną. Tak pojmowane świadectwo inicjuje proces poznawczy, który wychodzi od pamięci deklaratywnej, czyli chodzi przez archiwa i dokumenty, a kończy na dowodzie dokumentalnym. Zwraca w tym miejscu na uwagę na jeszcze jeden <clears throat> istotny element, który zadecydował o takim, a nie innym yy, stosunku do relacji pustych, a mianowicie na pismo. To w piśmie, jak, jak sądzi, yy, ujawnia się pragnienie zawodności pamięci. W momencie zapisu pamięć zostaje uchwycona w studium stwierdzenia, uzewnętrznia się w świadectwie. Świadectwa ustne stają się dokumentami wtedy, gdy zostaną utrwalone. W tym momencie, w tym momencie wchodząc w przestrzeń pisma, pamięć ulega archiwizacji i dokumentalizacji. E, zmiana statusu świadectwa mówionego na archiwalne stanowi pierwszą historyczną przemianę żywej pamięci, ale Świadectwo nie kończy swojej drogi wraz z ustanowieniem archiwum, lecz wyłania się pod koniec pozna, poznawczego dążenia na poziomie reprezentowania przeszłości za pomocą opowiadania, środków retnorycznych czy postaci obrazów. Zdaniem Krzysztofa Pomiana zatem, historia uwalnia się od pamięci w momencie wkroczenia, w momencie wkroczenia na scenę dowodów, źródeł, do których odwołują się historycy ale warto podkreślić, że podobnie jak pamięć jest nie tylko pamięcią czegoś, ale i czyjąś, takie źródła pisane mają takie same odniesienie. Dowód, a w konsekwencji historiografia, stają się zapisami czyjegoś sposobu doświadczenia świata i czyjejś pamięci. Niezależnie jednak od tej ostatniej uwagi, źródła prawomocności wiedzy historycznej są ciągle oparte na zakładanej wierze uprzywilejowaną pozycję dowodu dokumentu. W ramach tej wiary źródłu pisanemu przypisuje się ostatecznie moc odzorowywania, czy reprezentowa reprezentowania rzeczywistości. Natomiast świadectwo ust, ustne na gruncie takiego systemu y, założeń jest w stanie y, przekazać co najwyżej poglądy autora. W konsekwencji relacje ustne postrzegane najczęściej jako werbalizacja pamięci, charakteryzowane są zazwyczaj jako zdarzeniowe, wybiórcze, jakościowe, oceniające czy wreszcie stronnicze i są narażone na zniekształcenia związane z procesem komunikacyjnym. Te negatywne z punktu widzenia historiografii mm. cechy, przekonania niektórych historyków odnajdują swoją genezę w samej naturze tego typu relacji i skutkują subiektywizmem oraz brakiem wiarygodności i reprezentatywności. Jakieś jakiejś taka charakterystyka, której ujawnia się jednocześnie stosunek historyków do relacji ustnych, jest pochodną zakładanej czy przyjmowanej przez historyków koncepcji źródła. Jeśli bowiem uznamy źródło pisane za zwartą przyszłej rzeczywistości bądź jej reprezentację, to niesie to ze sobą określone konsekwencje poznawcze odnoszące się do kwestii wiarygodności czy obiektywności źródła oraz możliwości poznawczych nauki historycznej. Jeśli natomiast przyjmiemy, że źródło odbija co najwyżej horyzont poznawczy bądź poglądy jego autora, to subiektywizm, obiektywizm relacji różnych oraz tradycyjnych źródeł pisanych nie będzie albo nie powinien być przedmiotem sporu. Ostatecznie zatem problem jest nie tyle, problemem jest nie tyle to, dlaczego historycy postrzegają relacje ustne za mało, za mało wiarygodne, a przez to mniej wartościowe, ale raczej dlaczego tradycyjne źródła pisane, a przynajmniej niektóre z nich, uznaje się za wiarygodne, obiektywne i odzwierciedlające w cudzysłowie przyszłą rzeczywistość. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być kluczowa nie tylko dla zmian nastawienia do relacji świadków, ale także, a może przede wszystkim dla uzasadnienia wiarygodności historycznych obrazów przeszłości. W tym kontekście wydaje się, że wiarygodność źródeł pisanych jest najczęściej pochodną szeregu założeń odnoszących się m.in. do ich trwałości i niezmienności. Świadek może zmienić swoje zeznania, źródło nie może. Źródła pisane nie podlegają bowiem zmianom podawanym przez późniejsze niż opisywane wydarzenia. Donald Ricci twierdzi, że historycy postrzegają tradycyjne źródła jako obiektywne, mając na myśli ich bezstronność i niezmienność właśnie, choć nie zaprzeczają ich podatności nowe, na nowe interpretacje relacja ustna jawi się z kolei jako subiektywna, a to znaczy, że ma charakter partykularność czy indywidualny wizji świata narratora. Choć niewątpliwie rodzi się w tym miejscu pytanie o to, czy wizja świata jest rzeczywiście własnością jednostki, a nie kultury, która mu ją yy, narzuca. narzuca. A zatem fundamentalnym pytaniem, które pojawić się musi w momencie, gdy zastanawiamy się nad stosunkiem historyków do relacji ustnych, pozostaje zatem problem wiary, badaczy przeszłości w do dokument pisany czy drukowany. Wiara ta jest w pewnym sensie pochodną pragnienia do trwałego zachowania czy zatrzymania tego, co funkcjonowało jedynie jako przekaz ustny, a jednocześnie chęć uniezależnienia się historyków od pamięci, bo jak już to wcześniej zostało powiedziane, rozdzielenie pamięci i historii powinniśmy postrzegać w kategoriach rewolucji, która pozwoliła pojmować przeszłość już nie w kategoriach wiary, ale wiedzy. Y, opuszczę pewien fragment i przejdę do, do konkluzji zgodnie z sugestią przewodniczącego. Stosunek, po pierwsze zatem, stosunek tradycji ustnej, czy świadectwa ustnego, czy przekazu ustnego zmieniał się w trakcie dziejów. Y, choć a współcześnie historię mówioną mi odkrywamy, co odzyskujemy. Stosunek ten jest jakiś myśl konsekwencją przyjętej czy zakładanej koncepcji poznania. Po trzecie, stosunek ten jest tak, określany także przez, przez obszary zainteresowań badaczy historyków. Y, stosunek ten jest w jakimś stopniu pochodną uznania świadectwa ustnego za domenę pamięci, a to z natury postrzega się jako wybiórczo zmienną, wydarzeniową, E, które nie sposób oddzielić od zwierzęt i postaw. Uznanie świadectwa ustnego za źródło historyczne wiąże się ze spełnieniem pewnych, charakterystycznych dla pisanego źródła historycznego kryteriów, to znaczy utrwalenia, spisania czy nagrania oraz udostępnienia, czyli umieszczenia w bibliotece bądź yy, w archiwum. A zatem e, spełnienia tych kryteriów, które odnoszą się do możliwości reinterpretacji i weryfikacji relacji poprzez spisanie wpisanie mm, ich w standardy tradycyjnej e, koncepcji źródła historycznego. Nieufność wobec świadectw ustnych wynika także z wiary w moc reprezentowania rzeczywistości przez dokumenty czy pisane źródła historyczne. E, świadectwa ustne jawią się w tym przypadku jedynie jako odzwierciedlenie pamięci narratora. Kolejny punkt e, brzmi tak. Odrzucenie pamięci na rzecz dokumentu jest w jakiejś mierze także konsekwencją pojmowania jej w kategoriach y, jednostkowej wizji świata. Jeśli jednak pamięć będziemy rozpatrywać jako zjawisko o charakterze kolektywnym, sytuacja może ulec zmianie. Pojawia się w tym miejscu pytanie o to, czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać, czy też pamiętamy to i tak, co każe nam pamiętać społeczeństwo czy kultura, y, w której przyszło nam żyć. Kolejny punkt. Zbliżenia międzyhistoriowe pamięcią zacierają się tam, gdzie przeszłość jest pod różnymi względami bliska historykowi, a zatem wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwaną historią teraźniejszości. Fotografia, kino, radio, telewizja, wideo, internet stworzyły zdaniem Krzysztofa Bina pamięć zbiorową, która umożliwia ponowne przeżycie przeszłości yy, i nadaje przeszłości wymiar zmysłowy, czyniąc z niej przedmiot niby postrzegania. Kolejny punkt mówi o tym, że rehabilitacja pamięci, y, jak, jak mm, zauważyła mm, Ewa Domańska, a teraz mam także zmiana stosunku historyków do przekazu czy świadectw ustnych y, była możliwa, kiedy zaczęto postrzegać je jako narzędzia analizy odmienności i różnic. Kiedy przeciw, przeciwstawiono tradycyjnej historiografii, traktowano ją jako terapię i sposób na udzielanie głosu tym, których historia go pozbawiła. Zwrot ku pamięci Langemańskiej można zatem wiązać z potrzebą niepodległej przeszłości, a jej źródłem staje się literatura świadectwa, przez które przemawiają głosy uciskanych. Ostatni już punkt mówi o tym, że zmiana nastawienia wobec pamięci, jaka dokonała się w drugiej połowie XX wieku, nie tylko dała dyskursowi pamięci możliwość badania przyszłości, ale w jakiejś mierze wiarygodność dyskursu historii została uzależniona od trudności z obrazem przeszłości i obecnym ramach dyskursu pamięci. W konsekwencji współczesnej historiografii podkreśla się coraz mocniej rolę pamięci, a także, także znaczenie przekazu ustnego jako istotnego świadectwa przeszłości. Jak na podsumowanie mm, tych konkluzji warto chyba zwrócić uwagę, że próby zmiany nastawienia do relacji ustnych sprowadzają się często do ukazywania słabych punktów czy krytyki tradycyjnych koncepcji źródła i związanych z nimi klasyfikacji odnoszących się do wiarygodności czy obiektywności. Wydaje się jednak, że podkreślanie słabości pisanych źródeł historycznych nie wyjaśnia dlaczego historycy zakładają, znaczy tak, a nie inaczej waloryzują źródła pisane i ustne, że jedne pisane są wartościowsze i bardziej wiarygodne od drugich relacje ustne, a przede wszystkim niewiele nam powie o przyczynach takiego stanu rzeczy. Ewentualna zmiana nastawienia do świadectwa przekazu ustnego wydaje się możliwa w sytuacji, gdy zamiast wskazywać podobne, jak relacje ustnych słabości źródeł pisanych, spróbujemy raczej określać te, określić raczej te obszary, zainteresować przyłóg badaczy historyków, których penetracja jest możliwa dzięki relacjom ustnym.